Í dag var þriðja útskriftin á þessu ári en við byrjuðum á því í COVID-19 að bæta við oktoberútskrift þannig að nú eru þær í februar, júni og oktober og í dag útskriðist 82 og þetta er alltaf svo frábær dagur vegna þess að hver og einn er svo gladur með sitt og það er svo mikil ástæða til að gladjast. Við erum bæði stolt af þeim sem er útskrifast frá okkur og svo líka hýstnaðan með gleðinu þeirra ég greip tækifærið og fekk að tala eins við útskriftanemana sem að tilheyra kynsloð sem mér finnst að mörguleiti hafa látið óbúslega fallega og vel til sín taka í heiminum. Það eru svo mikil forréttind að vinna með fólki á þessum aldri. Tala eins við þau um svona hlutverk mentunar og hlutverk háskóla í líðræðissamfélögum á svolítið skrítnum tímum og það er eitt af því sem við í HR tökum alvarlega og þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á mentunina hjá okkur, á þekkingasköpununa á samstarfi við Íslands atvinnulíf og svo á nýsköpunarhliðina sem er um afskaplega mótina. Þetta er dagur alveg eins og þegar þú kláraðir grunnskóla eða kláraðir stúdenspróf eða hérna, fjast innréttindi. Þetta er dagur þar sem er haldið upp á það sem að þú hefur gert og þú hefur afregað og þú hefur sínt að þú hafi bætt við þig. Og það er nú bara fátt sem er jafn skemmtilegt og þegar maður getur verið svolítið stoltur af sér.